Onun başına secde dil almaz idi asla Ger Leyli'tinin cününden taptı musalla olmay nege tavat kılayın mu Andı hep rana kında paravat kılayın mu Yıllar kilban bakmasa meclis kurayın mu Leyley karan ağlar gizni başımda avrayın دشمنا آباد کل ترر اول کزی شلنا özü Bendes suçun kadri takdir Bende ne kulur Onun üçün hileyi tedbir Bulman aşkür Feryad et beylemene tebyir Yazganda yüzün nushatını Katibi takdir ayetini kıldın hani şanan mama imlana düşmanı gördük Biri huşda May çadini çesi mastik Sahi turadı napradı. كتب ilgide tasbih Ulmuq başına güya ki çıkıptır yana asrı Yoksa sani üçün yerde var yerge alalan Konuşurlar kilip Beytül Hazan'ı yer oturlar qilishi birle ko'ksimchi oy qilurlar Cihanda Navcivan gayreti ister Kim kar diyor Başı da hop atar arkana Maksadni yigitlar mayi ish qarao istanar Yahut karlar himmatidan aylab tavallanar Sağlı, Yetmez mi sana Bulta seni dana dilene ay Kamine kılır Ben deylese kaşının yavi Besliğe yetişkin Neçese bulsa navavi Ger kılsa kerem تنری تبارک و تعالا یر کل کرم تنری تبارک و تعالا Baktım ki yarım yüzüm var Gər qəblətdən yirağa olsam Vücudumda üzüm var Balam atam ölgən ben Mən yaşayayım. yaşayman Kim ortimdən dua qılsın ben izinde yaşayayım yaşayman Balam atam ölgen deme Men yaşayayım ben, Kim ardından dua aklısa? Ben izinde yaşayayım ben. dile Allah'a da Rastır kilip getiş bu yalancı dünyadan Baram atam ölgen deme Ben özümde yaşayman kim artingdan dua qilsay men o'zingda yashayman kim ortimdan dua qilsana men izingda yashayman ruhumdan uygaktır Hiç unutma ahirette her dakikan soraktır Balam atam ölgendime ben rızingde yaşayman Candan aziz sevgen oğlum hem kızımda yaşayman Balam atam ölgen deme Men özümde yaşayman Candan aziz sevgen oğlum Hem kızımda yaşayman Kim artımdan dua kılsa Ben özümde yaşayman kim artından dua kılsana Ben özünde yaşamay Bana Kadim ha Tuzmuş ülkeni haracın Allah'ım Kudretli bir payam yurtum bana yanda davron bir yoni gurjiston bir yoni eron o'ttiz uchni kalam hirojin olgan qudratli bepoyon yurtim bor mening من بارا مختصم Saydım anı, e, diyar zukulan çılgız düşmanı Vatanı yolda şehit can tani Celaluddin gibi merdim bağlanır senin bağrıma aktasam hakkım var Yarım ortasında gümböz engel Atma nazdanı sanatta yaş kaçam Bulmağam tengi Firuz pan قدم آگهی مونسو اواز سلفه جوشکن من مدینی küylamak gibi Tavlıyım takdirim Baktım bağmani Min bağramaktasam Hakkım bağmani Min bağ aktasanam hakkım var mənim min bora aktasanam hakkım var mənim Gözümü Mekke Bağlı ki şırşardan Kiltir üzümü Mekke Bağlı ki şırşardan Nakşın alğanda nasip Kızlar yüzünü halıdan Almalıyısın yigil Kervekü avşardan barıp Almalıyısın yigil Kervekü avşardan barıp Mazzası bulgayı ziyad Bağbaların ikbalıdan Mazzası bulgayı ziyad Bişteli satken bağlıdan nasip bizak Her kim ki desturhan yazar Lekin anı harid eylen Evladı tura sardan Evladı tura sardan Şirin maktab satar Tam aksine koşup Burç beyazlı saat bu şey Dükkan baba şık yapıdan Burç beyazlı saat bu şey Dükkan baba şık yapıdan şercerler Bir yandan dört külli geler Bir yandan şercerler Paytahanta bulur Tartıp ki Türkmen galıdan Paytahanta bulur Tartıp ki Türkmen galıdan Yüz kazanda bağlı pişer Yüz bir var çayda ben Yüz kazanda bağlı pişer Yüz bir var çayda ben Girsen hiç kınız gelmez Hazarası pazardan Süleymanlı pazardan Süleymanlı pazardan Sabramlı pazar أينما Gölden aşıyor, kuldatıyor